antara sapaanmu Menjelang sore yang sayu itu Langkahmu ku senyum Lembut menjama pandanganku persimpangan jalan yang ingat tawamu itu sakit rasa di muara kalbumu Ku harap kau membuka pintu dan sore mulai bersuara mencoba indahkan ujung harimu rautmu lucu semoga aku dan sore bisa merindu akan hadirmu yang menambah indah langit itu Kau buatku melepuh dan berbunga rasanya mengenal di. sakit rasa di muara kalbumu Ku harap kau membuka pintu param param para pa pam param param kau buatku melebu dan berbunga rasanya mengenal dirimu oh ingin ku rakit rasa timbuara kalbumu Ku harap kau membuka pintu Membuka pintu Membuka pintu Para pa para pa, pa. ba ba ba ba